Brouillard. Et au sortir du tunnel, brouillard. Nuit parisienne. Un grand pot de peinture noire sur nos têtes plaides puis parisienne, un grand pot de peinture noire sur nos têtes pleines. Pédalant tombant, tombant, pédalant tombant, tombant. Tombe dessus. Pédalant, tombant, tombant, pédalant, tombant. À ton nez. Tombant. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de se laisser sentir. Tombant, pédalant. Tombeau. Dans le béton. Tombeau. T'es bétonné. Adolescence. Le jardin se recouvre d'un léger duvet. embouteillages. Balancés sur le roseau, trois libellules. Embouteillage. Balancé sur le roseau, trois libellules. ombre squelettique, le patient muet regarde ses deux pieds grandir. Le patient muet regarde ses deux pieds grandir. Ombre squelettique. Le patient muet regarde ses deux pieds grandir. Clinique des tilleuls collés sur le cahier jaune, des sourires de vous. Philippe des tilleuls, Collé sur le cahier jaune, des sourires de vous. Premier jour de l'an, dans sa vieille tête chauve toujours enfermée. Premier jour de l'an, dans sa vieille tête chauve, toujours enfermée. la cloche sonne. Trop tard, le jour est déjà couché. La cloche sonne. Trop tard, le jour est déjà couché. Passons par le bois, de la gare à la maison, le trou du diable. Passons par le bois, de la gare à la maison, le trou du diable. Passons par le bois, de la gare à la maison, le trou du diable. Le trou du diable. ce jour-là, elle se cachera au bas. Le sentier. Une goutte de sang. Le goudron noir. Après ce jour-là, sur elle se cachera au bas. Tête de idées noires. Une de sang. noir,

hurlant dans la nuit. PMU, amour, grave pute Lutte de barbe. Hurlant dans la nuit. PMU, amour, grave pute Lutte de barbre. Nouvel hiver. Toutes ces fleurs sauvages. Toutes ces fleurs sauvages qu'il n'a pas cueillies. Nouvel hiver. Toutes ces fleurs sauvages qu'il n'a pas cueillies. Tatuagem. Roulez en recherchant la vérité, je trouve en orteil. What?